Всем привет! Хай, Ура, этот день наконец настал. Из-за того, что эта красавица уезжала, мне пришлось... У нас были праздники на Урыс. Да, на Урыс не реписал как-то да, но пришлось отложить просмотр а, выступлений парней. Да, пять выступлений, их 35. Ну, не кто где кто. Не, может, у нас знает, я не знаю, не хочу я пока что. Я примерно знаю, кто в какой команде. Это песня I'm Sorry э, вокальная. Сколько мне известно? Там должен быть я не знаю. Ему Да. знаешь? Я же втянулась в прошлый раз. <laughs> Где-то из середины, по-моему. Ух ты. Это клип или выступление? Выступление. О, Джинджи такой красивый. Вау. One day, day. Блин, как они вообще, вот мне нравится, как они подходят к вот этому клип, съемка, вот эти декорации. Боже, это так шикарно. Сахалин. Это Биос Минош. У него шикарный голос. Правда, он похож на... <laughs> О, тоже нравится. У него голос классный. Да. Цинфэнь. Как они как снимают? Вообще шикарная съемка. Я учись! точно, знаете, память <laughs> Боже, как это красиво. Вот прям респект их операторам, они шикарно снимают. Ох. очень, глубокий голос. центр, что ли? Ну, мне тоже кажется. Ого! Это что было? Ты умираешь! Охренеть! Шваня, еще хочу, можно еще раз? съемка вообще офигенная. Дополнительно такого вот Привет. Нет, нет, Вот Вот это это на было. сестру, да. Шалшея. 爱奇艺悦享品质。 Ничего они друг на друга не похожи. Что ты делаешь? Я друг похожи. О, мне так Классно. понравилось. Это вокальный, да, был? Это вокальная команда, да. Ну, Прям вообще супер. это как бы все не будут петь. Ну, здесь, в этой команде самый сильный вокал. Да. Здесь прям реально. Mm -hmm. а, вот Саханю, у него шикарный голос. Мне кажется, это Джантин э, этого сезона. <laughs> Да, да, да. Вот и вот этот. Он постепенно, постепенно поднимался, поднимался, сейчас добрался до топ-9. Это очень круто. Единственное, я очень хочу, чтобы Ван Заи вошел в двадцатку, потому что он этого достоин действительно очень талантливый мальчик. он сейчас немножко, немножко упал в позициях. Ну, в принципе, невысокий, да, не стал мальчик а здесь? Да. Самый седьмой, восьмой век самый. Угу. Такие. Да, самый высокий у них э, я учила на седьмом месте. Но на выступлении это вообще никак не <laughs> связано. Просто шикарно. Я еще думала, я когда команды смотрела, думала, у них столько вокалистов сильных в этой команде, думала, как они вот чтобы все выделились, все показали свои голоса. Вот реально все свои голоса показали, да. Даже Шиюань свой бас вставил. <laughs> Офигенно, боже, да, я хочу. и рэп зачитал, просто вообще. Надо это еще раз послушать. <laughs> Мастер на все руки. Да, он еще на пианино шикарно играет. О боже. Песня хорошая, кстати, очень легкая. Песня, да, вот у меня момент тоже запомнился. Особенно припеве. Да, я тоже про это, про это вспоминала, вспоминала про эй. Да, песня мне тоже очень понравилась. Вообще все, декорации, даже их одежда, волосы, все просто Идеально. <laughs> Да. Конфетка. Это реально классный режиссер, там кто снимает, в общем, вообще вам огромное спасибо. Да, нам все очень понравилось. Всего